Yeah. se robaron. Fácil, la barra de rica, Tabascón y Pico, grosso Dromi, Dadone, Darby de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Bostanián, Naón, el ruso, los Yoma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Cora Cora Maracino, Cantarero y la reputa madre que los parió. es, Vena tenía una, pero no. Bueno, pero tirá algo así que lo llevamos por ahí. Quick, quick, quick, quick.